Хорошо. Вот такое это еще упражнение. Можно вытащиваться на стенку, можно вот на, партнера и на наклоны максимально. Здесь надо, вот, вот здесь надо максимально прогибать. Даже партнер может помогать, чтобы растянуть плечевой сустав. Здесь, когда становишься, важно очень хорошо толкать себя в сторону рук.